Stop, stop. Tato, tato ngan lu mau bi menga tato chi just anu lu merap juk na baby. Dalin, Welcome to my channel. First time go su supi libur ni suki nga gi ani tatu pi. Dalin nga like dan subscribe bena. Dalin nga ani lam ni besengi. Nga orang ich ki kule tang ani introduce the subject nga ragi gaming pe modu ke delen nga hd ni delen nga gaming channel yo suni de bido gaming channel ga zoom do ni na nga gi mi shan bi ni ke na ani ga chilo ani ga chilo da ga chilo ngo yo comment section na lamna ani ga zoom be ni na ma pa video chi de ke tang delen dari kita na amchu bira jagi mapa just one minute cham chu chuno telin ngama pa mamlam ni bete in dewe ta just tatu de asati ani ani mapalera ani mapalera kachin ko da mapalera de to asi kat pe min chin ko da fiti tatu ki tala nam chibi ra jagi tala nabali di nga nga 2 minutes tam chiman ma nga ki 10 minutes tam chiman video